Aí galera, eu tô esperando que passe a chuvinha para fazer o programa. Tá tudo pronto, podem ver aqui. mais ao terraço. Hoje falamos da chamada grande mídia, os meios de comunicação massivos, como a Globo, jornais, revistas e sua influência na sociedade. Com suas cinco estações e 63 afiliadas, cobre 99,2% do território brasileiro, atingindo 99,9% dos aparelhos de televisão em todo o país. Nos últimos cinco anos, a audiência da Globo foi de 78%. A Globo produziu 95% da sua programação no horário nobre e conseguiu 75% do orçamento publicitário de mídia nacional. Mass media é uma palavra inglesa que significa intermediário ou suporte de massas. A televisão, gostemos ou não, é cultura dirigida a um público-alvo, ou seja, a certos grupos de pessoas ou massas, dependendo de cada meio de comunicação. Assim como a escola, os pais, a televisão tem uma função de educar as pessoas. Hoje em dia são muitas horas que a maioria das pessoas passa na frente da TV. Os meios de comunicação têm conteúdos que são a representação social da realidade e da cultura. O problema vem quando esses conteúdos estão sob interesses privados. Por uma parte parece lógico que sem dinheiro não pode ser ter uma televisão massiva, nem fazer novelas de qualidade, nem jornais ou ter helicópteros para fazer coberturas informativas. Mas o problema não vem só mesmo do dinheiro. Se colocassem dinheiro e dessem liberdade informativa para que os, eh, os meios fossem neutrais, não haveria problema. O problema vem quando quem coloca o dinheiro tem um poder evidente sobre os conteúdos que são divulgados. A informação é um direito atualizado pelo governo por lei em novembro de 2011. Deixo o link da lei na descrição do vídeo. Muita gente defende que agora com a internet todo mundo tem acesso às informações e é óbvio que melhorou bastante esse acesso às informações, mas uma grande parte da população não usa a internet. Só escuta rádios, assiste TV e lê jornais. Vou colocar uns pedaços de um documentário antigo, da BBC, da Inglaterra, divulgado pelo Passe Livre em 2013 no YouTube. É muito interessante, eu vou deixar o link da descrição também. Calcula-se hoje que cerca de dois terços dos canais de TV sejam controlados por políticos, direta ou indiretamente. Não há nenhum impedimento a que o político seja dono da televisão. O que há, porque nós temos muito o regime do formalismo e do faz de conta, o que há é a proibição de que o político seja o diretor, mas não o dono. Note bem, eu posso ser deputado federal ou governador do estado, tenho a televisão e ponho lá ou meu filho, ou meu partido, meu, meu, meu conto correligionário, ou meu empregado, como se fosse o diretor, mas eu próprio, não, sou, não sendo o diretor do ponto de vista formal, sou, em verdade, o controlador da empresa maneira que não existe na legislação brasileira um remédio eficaz para esta, esta digamos assim, deturpação, deformação do domínio dos meios de comunicação pelo político. Quando uma empresa investe em partidos políticos e depois também investe na Globo, por exemplo, como pode ser um banco, pode haver suspeitas de que esse investimento peça coisas em troca, como pode ser falar pior do partido contrário. Isso acontece no mundo todo, especialmente no Brasil. Grandes empreiteiras e bancos financiam com publicidade a Globo, a Veja, outros meios de comunicação que educam a milhões de pessoas. Isso faz que esses milhões de pessoas tenham uma percepção partidária do país, mais próxima a um partido do que a outro, e depois essas pessoas votam Dois exemplos claros disso foram na Globo e Afins. No primeiro lugar, nas eleições de 2014, vimos como a informação contra o governo do PT foi muito mais tratada, muito mais divulgada nos jornais do que qualquer notícia de corrupção do PSDB, que tem muitas. E praticamente ignoraram Marina, quando Eduardo Campos morreu. É, a quantidade de notícias falando mal do PT e do governo foi infinitamente superior. E eu normalmente informava do PSDB com muita mais tranquilidade e otimismo do que da Dilma. Isso fez que milhões de pessoas que iam votar de uma Marina mudassem seu voto a esse. Porque em vez de informar neutralmente dos programas de, de um ou outro partido, fizeram uma crônica bipartidária onde o partido do governo estava cheio de corrupção, enquanto o PSDB parecia um partido novo, jovem, fresco. Coisa que quem sabe um pouquinho de política sabe que nem o PT é tão ruim, nem o PSDB é tão bom. Também isso fez que os partidos minoritários, como o PSOL, outros partidos de esquerda ou de direitas, não conseguissem muitos mais votos, sendo que provavelmente estivessem muito mais perto de milhões de pessoas em ideias do que é necessário fazer no país, tanto no diagnóstico das, da, das, do programa como nas soluções a aplicar no país. Outro exemplo de imparcialidade foi a notícia que deu a volta ao mundo, as contas do, do HSBC. Banco de Suíça, não sei se vocês escutaram alguma coisa, se vocês só assistem a Globo, provavelmente não sabem nada. Parece óbvio que a Globo deu uma cobertura mínima, porque o HSBC, Santander, etc., são acionistas da Globo. Acho que não tem mais o que falar disso, só se no mundo todo abrir os jornais, sobretudo os públicos, com essa notícia, aqui continuavam dizendo que as décadas de atraso que o Brasil tinha é tudo por culpa de Dilma. Sinceramente, não acho que isso seja casualidade. Eu não acredito nas casualidades, e menos quando tem milhões de reais em jogo. Um meio de comunicação privado como a Globo, no final das contas, é o contrário do que seria uma TV pública. A TV pública não teria ânimo de lucro, mas uma empresa privada, como a Globo, tem ânimo de lucro. E essa empresa está mais interessada em ganhar dinheiro do que em informar com imparcialidade. E aqui vem o problema, o cidadão tem que ver como o seu direito à informação é modificado por culpa dos interesses de certas empresas. Como mudamos isso? Para que uma lei de médios, eh, como a de novembro de 2011, tenha sucesso pleno, ainda depende de uma mudança cultural profunda no poder público e de uma participação ativa e permanente na sociedade, da sociedade civil brasileira. Espaços como a internet devem ser usados pela cidadania, enquanto os espaços passivos estão nas mãos de interesses privados. Eu comecei este espaço, o Terraço de João, sem meios nem experiência. E foi por causa disso. E agora vou tentar criar um programa semanal de debate entre pessoas de diferentes ideologias, um debate ordenado e com tempos. Porque se deixarmos que as empresas com dinheiro ocupem os espaços de informação, como a internet, que pode ser mais plural, corremos o risco de perder nosso direito à informação. É um direito essencial. E só vamos, só vamos receber as informações que uns poucos querem que nós recebamos a comunicação, assim como a política, se a gente não faz, deixamos que outros façam pela gente. Isso é o que tem que mudar. Hoje, 23 de abril, é o dia do livro, então eu recomendo, não só hoje, todos os dias. Apaga a TV, pega um livro. Eu me lembro de uma frase de Goethe, que diz que ler é a arte de desfazer nós cegos. E a pessoa alfabetizada lê, e a pessoa que lê desfaz esses nós. Obrigado por ter assistido e até a próxima.